you. you よっしゃ 神の末裔ひたすら武のこの月へ大王猛火いざ龍玄いざ 龍玄諸葛高級陸白玄いざ龍玄陸白玄 いざ参るお相手しましょうはっ強く行くぞ 私が討ち取った さもないわ <laughs> いざ参るはけっ 私が打ち造作もないわ

が討ち取った 私が撃ち造作もないわ いざ参るうん 打ち取ったり行くぞ頼むぞ敵将私が打ち取った 私が打ち造作もないわ私は選ばれた人間 小式だ行くぞ 私が討ち取ったちょうどいい参る 始めるぞ 私がいるのだ勝つに決まっている 行くぞ 私が打ち解たいざ参る 将討ち取った私がいるのだ勝つに決まっている 行くぞ始めるぞさて 勝打ち取った私がいるのだ勝つに決まっている 行くぞ超支流イル勝負勝打ち取ったり 私が討ち取った <laughs> ふん造作もないわ <laughs> 行くぞいざ参る 私がいるのだ勝つに決まっている 行くぞいざ参るけ 私がいるのだ勝つに決まっているこの芝中達の地望見せてやろうこの諸葛孔明 乱世の地図に天下の体系を描きましょう。